introduction to you. Hi, uh, this is Daniel, and I've injured my ankle uh, as always while playing basketball. So this is the first time I've come here um, after checking a lot of reviews and a lot of videos. So expecting some good service, and I'm sure I'll get one. Use कर रहे हैं for viewers to know pre wrap आता है और पेशेंट को फिर डबल कॉस्ट देनी पड़ती है हर चीज़ की <laughs> तो काम ये वही करता है पहले प्री रैप बहुत यूज़ किए प्री रैप आपने देखा होगा प्लास्टिक के नीचे जो लगाते हैं जो हम टेपिंग कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही पर्पस है कि इसका एंकल इमोबिलाइज हो जाए और ज़्यादा वेट ना ले और अगर ये पंद्रह दिन लगा रहेगा वैसे तो निकलेगा नहीं but you should not try until it is like at least ten twelve fifteen days निकालने की कोशिश मत करना क्योंकि जितने दिन ये लगा रहेगा उतना आपकी हीलिंग बेटर होगी अगर आप यहीं पे होते या आसपास होते then I would have love to change after a week फिर थोड़ी सी मूवमेंट किया फिर चेंज कर दिया तो प्लास्टर में और इसमें यही फ़र्क होता है कि प्लास्टर आपने एक बार बांध दिया वो कंटिन्यूसली लगा रहेगा इसके बाद आप खोलते हो निकालते हो थोड़ी सी मूवमेंट करते हो तो हीलिंग सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और जब इंडिया में रजिट टेप्स नहीं भी आते थे जब भी हम बाहर से मंगाते थे और उससे भी पहले हम जो वाइट टेप्स हैं वो यूज़ करते थे टेपिंग के लिए क्योंकि हमने स्पोर्ट्स में देखा था क्रिकेटर्स लगाते हैं कस देते हैं उसके बाद में इसको हम मूव करते रहेंगे जितना टाइट करना चाहें उतना टाइट कर सकते हैं जब चोट लगती है तब ज़्यादा रजिट करके भेजते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो थोड़ा सा कम करते जाते हैं you should be wearing shoes, no sandals. Yeah, actually with the crepe I wasn't able to, but I'm sure uh, this, this thing. Just move your toes, fingers. See? चलाओ अच्छे से चल रहा है Mm, yeah. और एंकल चलाओ yes move your ankle and you have the high arch the problem is your shape of your feet that is why you're getting all this Okay. so you for long term you need an insole Yeah. to support Okay. Otherwise, this will keep happening. Yeah. Happened many times already. हाँ तो ये हाई आर्च का निशानी है एक और दे देता हूँ hello hello hello yes yes. Yes? What is your name? My name is Ritesh. Ritesh? Yeah, Ritesh. Second name? Hello? What's your second name? Uh, Thakkar. Ritesh Thakkar. This is first visit? Uh, sorry? This is your first visit? Yeah, this, this will be my first visit. Okay, what time you want to come? We are open till 1 o'clock. Yes, tell me, Nitish. Uh, you tell me. Uh, yes. So morning 10, 10 o'clock? Sorry? So morning 10 o'clock is what you want to come? Uh, so I'll fix an appointment for tomorrow 10 o'clock. Okay? Okay. Okay. See you, Ritesh. invent this. wait, you're free. Thanks. Thanks for watching.